vandra in i Anselgenum. Men våg gå upp på Herrens berg. Vem får träda in i Anselgenum? Ja, vem får gå upp på Herrens berg? Vem får träda in i Anselgenum? Ingen utan Nothing